क्योंकि water is a good conductor of electricity आपके कुछ मेटल है सोडियम है मैग्नीशियम है उसके ऊपर आप पानी का उपयोग नहीं कर सकते या नहीं कर सकते क्योंकि ये पानी के साथ में रिएक्ट करते हैं तो जो लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसके आग को किस तरह से बुझाया जाता है आज हम उसके बारे में चर्चा करते हैं हम आज फायर फाइटिंग फोम्स के बारे में चर्चा करते हैं फायर फाइटिंग फॉर्म्स होते क्या है ये किस तरह से आपको बुझाते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि पानी की जो डेंसिटी है ऑयल लिक्विड फ्यूल से ज़्यादा होती है इसके लिए हमको पानी को मॉडिफाई करना पड़ेगा पानी की डेंसिटी को हमको कम करना पड़ेगा आप पानी की डेंसिटी को किस तरह से कम कर सकते हैं हम पानी में कुछ फोम कॉन्सेंट्रेट डाल देंगे जिसको हम बोलते हैं कि आ, सोप सॉल्यूशंस हम डाल देंगे और कुछ एयरेटिंग डिवाइस की मदद से हम उसमें एयर को इंड्यूस कर देंगे मतलब पानी में हम एयर इंड्यूस कर रहे हैं तो क्या होगा पानी की डेंसिटी कम हो जाएगी फोम सेम चीज़ है आप पानी होता है फोम में क्या होता है कि पानी नाइन्टी सेवन परसेंट पानी होता है उसमें three two four percent foam concentrate होते हैं और एयरेटिंग डिवाइस की मदद से आप उसमें एयर इंड्यूस कर देते हो तो जब एयर इंड्यूस करने की वजह से क्या होता है पानी की जो डेंसिटी है लिक्विड ऑयल लिक्विड फ्यूल की डेंसिटी से कम हो जाती है और वो एक सरफेस पे तैरना स्टार्ट कर देता है जब हम आप फोम का अप्लाई करते हैं लिक्विड सरफेस के ऊपर तो वो ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ कर देता है और आग को बुझा देता है एक अच्छे फोम की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए सबसे पहले उसका बर्मैक रजिस्टर्स बर्मैक रजिस्टर्स मतलब जब हम फोम को आग के ऊपर अप्लाई करते हैं वो कितनी देर में वो ब्रेक होता है और आग को आग फिर से रिग्नाइट होती है उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है बर्मबैक रजिस्टर्स फिर फोम का स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट जब हम फोम को अप्लाई करते हैं तो कितने जल्दी वो स्प्रेड होता है ऑयल सरफेस के ऊपर कितने जल्दी स्प्रेड होता है उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट जिसकी जिसका स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट ज़्यादा है वो उतने जल्दी आपके ऊपर फैलेगा और ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ कर देगा फिर तीसरी प्रॉपर्टी जो है उस फोम की ड्राई केमिकल पाउडर के साथ में कॉम्पेटिबिलिटी फोम जो है ड्राई केमिकल पाउडर के साथ में कॉम्पेटिबल होना चाहिए जब फोम के साथ में अगर हम ड्राई केमिकल पाउडर को अप्लाई करते हैं तो उसमें फोम को नुकसान नहीं होना चाहिए फोम इंटैक्ट रहना चाहिए तीसरा जो है सी वाटर कॉम्पेटिबिलिटी हम कई तरह से पानी फायर फाइटिंग में यूज़ करते हैं हम ड्रिंकिंग वाटर है सी वाटर है लेकिन ये सभी तरह के जो पानी में पानी के साथ में एक अच्छा फोम बनाने के लिए काबिल होना चाहिए उसका एक्सपेंशन रेशो एक जब है हम उसको यूज़ करते हैं या फोम एयर ब्रांचेस के थ्रू हम उसको अप्लाई करते हैं तो उसका एक्सपेंशन जो है अच्छा होना चाहिए उसका drainage time 25 percent drainage time कितनी देर में फोम ड्रेन होता है 25 परसेंट ड्रेन होता है वो एक उसकी प्रॉपर्टी है जनरली 2.5 मिनट का इसका जो स्टैंडर्ड टाइम है कि 2.5 2.5 मिनट्स में 25 परसेंट अगर डेन होता है तो एक अच्छा टाइप के फॉर्म होते हैं फॉर्म जनरली दो टाइप के होते हैं एक केमिकल फॉर्म और दूसरा मैकेनिकल फॉर्म केमिकल फॉर्म में एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन और सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन इनको रिएक्ट करा के केमिकल फॉर्म को बनाया जाता है यह 1902 में एलेक्जेंडर लोरेन नाम के एक रशियन केमिस्ट थे इन्होंने इन्वेंट किया था आजकल केमिकल फोम फेज आउट हो गए हैं जनरली इनका यूज़ अभी नहीं होता है दूसरे मैकेनिकल फोम मैकेनिकल फोम कई होते हैं इनको जनरली दो कैटेगरी हम बांट सकते हैं नेचुरल और सिंथेटिक सबसे पहले हम प्रोटीन फोम के बारे में जानते हैं प्रोटीन फोम नेचुरल रिसोर्सेस से उसको डिराइव किया जाता है जैसे कि hoof and horn meal feather meal इनका हाइड्रो लाइम के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस किया जाता है और जो हाइड्रोलिसेट बनता है हाइड्रोलिसेट बनता है उसको न्यूट्रलाइज करके उसमें फोम स्टेबिलाइज़र और एंटी कोरोजन जो एजेंट्स हैं उनको मिलाया जाता है ये जो प्रोटीन फोम का जो बनबैक रेजिस्टेंस है या हिट एंड हिट स्टेबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है लेकिन इनका जो स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट है जिनकी जो मोबिलिटी है ऑयल सरफेस के ऊपर वो कम होती है इसलिए ये मतलब आ, इनकी जो नॉकडाउन टाइम जो है वो कम होता है दूसरा है फ्लोरोप्रोटीन फोम ये नेचुरल रिसोर्सेज से जैसे कि प्रोटीन फोम ही होता है लेकिन इसमें कुछ फ्लोरो फ्लोरोकेमिकल्स डाले जाते हैं जिसकी वजह से इसका जो स्प्रेडिंग कोई पेशेंट है वो बढ़ जाता है और ये आयल सरफेस के ऊपर अच्छे से फैलता है और इसकी जो नॉकडाउन या मतलब आपको बुझाने का जो टाइम है वो कम हो जाता है उसी तरह से एक्वेस तीसरा जो है एक्वेस फिल फॉर्मिंग फोम जिसे हम ए ट्रिपल ए बोलते हैं ये fluorochemicals hydrocarbon surfactants high boiling point solvent और वाटर का एक मिक्सचर होता है ये जब इसको जब हम अप्लाई करते हैं ऑयल सरफेस के ऊपर तो ये सबसे पहले एक एक्वियस फिल्म को स्प्रेड करता है उसके बाद में फोम स्प्रेड होता है लेकिन सबसे पहले एक एक्वियस फिल्म ऑयल सरफेस के ऊपर स्प्रेड होती है जिसके वजह से ये ऑक्सीजन का सप्लाई जो फिल्म है ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर देती है उसके वजह से जो जो लॉकडाउन टाइम है उसका बहुत कम हो जाता है मतलब बहुत जल्दी आग को ये बुझा देता है फास्ट तरीके से ये आग को बुझा देता है तीसरा आता है film forming fluorochemical fluoro protein foam F जिसको बोलते हैं ये भी एक प्रोटीन प्रोटीन फॉर्म होता है लेकिन इसमें जो सर्पेक्टन डाले जाते हैं जो एक्वेस फिल्म में जो हम सर्पेक्टन यूज़ करते हैं वही सर्पेक्टन ये film forming fluoro fluoroprotein form में यूज़ किए जाते हैं ये कई जो फ्यूल है उसके ऊपर ए ट्रिपल एफ की तरह ही एक्विस फिल्म बना देता है फिर आता है चौथा जो है अल्कोहल रेजिस्टेंस फोम आप अभी तक जो जितने भी हमने फोम के बारे में डिस्कस किया था जैसे कि प्रोटीन है फ्लोरोप्रोटीन है एक्वेस फॉर्मिंग फोम है आप जानते हैं कि जो आ, पानी है अल्कोहल के साथ में सोलूबल है तो ये जो फोम में जो हम पानी यूज़ करते हैं वो पानी अल्कोहल के साथ में सोलूबल है इसलिए इन टाइप के जो फोम होते हैं इनको ये जल्दी से तो अल्कोहल जो है तोड़ देते हैं तो इसके लिए एक स्पेशल टाइप का फोम आता है जिसको बोलते हैं अल्कोहल रजिस्टर्स फोम ये फोम जो पुराने तरीके जो अल्कोहल रजिस्टर्स फोम होते थे उनमें प्रोटीन फोम के साथ में कुछ सोप मेटल्स या जो वाटर रिपोलेंट है उसमें ऐड किए जाते थे आजकल पॉलीसेकेरेट जो नॉन सोलबल पॉलीसेकेरेट जो है वो आ, मिलाए जाते हैं आजकल के जो अल्कोहल रेजिस्टेंस फॉर्म है वो एटीपोलेप बेस होते हैं लेकिन इसमें पॉलीसेकेरेट्स मिलाए जाते हैं ये जब हम फॉर्म आग के ऊपर अप्लाई करते हैं अल्कोहल की जो फायर है या अल्कोहल सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये एक मेम्ब्रेन बना देता है पॉलीमर की मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बना देता है जिसके वजह से फोम को टूटने से रोकता है फिर जो, जो हाई एक्सपो अभी हाँ सॉरी सिंथेटिक डिटर्जेंट जो आते हैं जो जनरली हाई एक्सपांशन फोम आपको एक्सपांशन के बेस पे भी हम फोम को क्लासिफाई कर सकते हैं low expansion foam medium expansion form और high expansion form low expansion form जो है जिनका एक्सपांशन रेशियो जो है वन रेस्ट वन से लेके ट्वेंटी तक मतलब वन रेस्ट टू ट्वेंटी के बीच में जिनका एक्सपांशन रेशियो होता है वो लो एक्सपांशन फॉर्म फिर मीडियम एक्सपांशन फॉर्म जो है जिनका एक्सपांशन रेशियो ट्वेंटी से टू तक और हाई एक्सपांशन फॉर्म 200 से 500 तक जिनका एक्सपांशन रेशियो होता है वो हाई एक्सपांशन फॉर्म होता है low expansion form generally long मतलब लंबी दूरी से अगर आपको फायर फाइटिंग करनी है <coughs> लंबी दूरी से अगर फायर फाइटिंग करनी है तो ये और fire fight generally fire fighting के लिए यूज़ होते हैं जो लो एक्सपांशन फॉर्म होते हैं अगर जैसे मॉनिटर से आपको यूज़ करना है या किसी ब्रांच से यूज़ करना है तो लो एक्सपांशन फोम का यूज़ होता है फायर फाइटिंग के लिए मीडियम और हाई एक्सपेंशन फोम जो है ये किसी चीज़ को फ्लट करना है या किसी चीज़ को वेपर सील करना है तो ये इनके लिए यूज़ होता है तो ये इसके लिए जो जो हाई एक्सपो और मीडियम एक्सपेंशन जो फॉर्म होते हैं उसके लिए सिंथेटिक डिटर्जेंट आते हैं ये generally non fluorochemicals based form होते हैं चौथा पांचवा जो आता है हजमैट फोम जो कुछ केमिकल्स है उसकी जो वेपर सीलिंग के लिए एक स्पेशल टाइप का फोम आता है जो अगर कोई केमिकल्स है जो हजारडस केमिकल है उसका वेपराइजेशन रोकने के लिए हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं चलिए आज इतना ही